الله فلسطين القدس عربية الله فلسطين القدس عربية الله فلسطين القدس عربية الله فلسطين القدس عربية الله فلسطين القدس محمد